दक्षिण कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ गुफा की यात्रा के लिए एक दशमलव दस लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है अमरनाथ यात्रा एक जुलाई से शुरू हो रही है अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पिछले सप्ताह श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की थी उन्होंने बताया था कि बालटाल और चंदनवाड़ी मार्गों से होकर गुजरने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 2 अप्रैल से शुरू हो गई थी उन्होंने बताया कि किसी को भी विशेष दिन और मार्ग के लिए वेद अनुमति के बिना यात्रा शुरू करने की इजाज़त नहीं होगी श्रद्धालुओं का पंजीकरण 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित Punjab national bank Jammu Kashmir